Ouais, les trains, on est pris et parti et on reçoit des pavés. Stop, stop, Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y doucement, vas-y doucement. on est pris à partir par les manifestants. On reçoit. Vas-y, avance, avance, avance. Avance. Vas-y, vas-y, vas-y, avance. Vas-y, avance, avance, avance, avance. Vas-y, vas-y, vas-y, avance. Avance. Vas-y. C'est pas grave, avance. Vas-y, avance. Avance, avance, c'est pas grave, avance. c'est pas grave, voilà, c'est bon. Ça va Ça va ah, C'est pas grave, c'est pas grave.